အောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Grassation Development Hub တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံများအထိအောင်မြင်ကြကြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျူယောဂရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်တဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုဟာလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းတဲ့အရာတော်ကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လန်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဝါဝင်ကန်နီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီးကျူဝေနာရှင်တွေဝါတွင် ဥပုလ္လမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်စီးကျူယောဂကုသရေးလမ်းညွှန်ကိုအရင်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာညစာမစားဘူးပေါ့နော်ညစာမစားတဲ့အတွက်ဇီဝကာမပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ညစာမစားတဲ့ခါကျရင် ဟော်မုန်းတွေပြောင်းလဲမှုတွေနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နော်စီးကျိုဝေနာရှင်တွေကဒီစီးကျိုအလွန်မင်းတက်တာစီးကျိုအလွန်မင်းကြတာနောက်ဒီစီးကျိုမထိန်နိုင်လို့ရှိရင်သွေးကြိုစိတ်တက်တာတွေနောက်စီးကြိုမထိန်နိုင်တဲ့အတွက်စီးတွေရမ်းသွားနော်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တာတွေနောက်ဟလာရေဓာတ်ခန်းခြောက်တဲ့အတွက်နော်သွေးကြောပိတ်တာပေါ့နော်ခြေထောက်သွေးကြောပိတ်တာနော်ဒီဖြတ်တာတွေဒါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်နော်ဒီစီဂျိုဝေနာရှင်တွေဥပုသ်ဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စီဂျိုမျိုးစားမျိုးစား1လားမျိုးစား2လားနောက်ဘာဆေးတွေတောက်နေလဲပေါ့နော်ထိုးဆေးတွေထိုးနေရလားနော်ဆေးရလဲနော်ခုန2မျိုး3မျိုးနော်စီဂျိုသွေးကြိုကျနိုင်တဲ့နော်သွေးကြို hypoglycemia ရနိုင်တဲ့ဆေးတွေများတောက်နေလားနော်နောက်ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေ တခြားကြောက်ကတ်တို့နှလုံးတို့ယောဂရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်သွေးကြိုကျနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိလားနော်နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေရှိလားဒါတွေကိုနော်ဆရာဝန်နေနဲ့ဒါကိုဥပုသ်ဆောင်မဲ့လူနာမှာဒီအချက်တွေရှိလားပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒါအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဒီလူနာရဲ့သူ့ရဲ့လူမှုဘဝပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဥပုသ်ဆောင်နေပြီမဲ့လည်းစာဝတ်နေရေးအတွက် ညနေပိုင်းမှာလည်းအလုတ်လုံနေရတယ်ရှာဖွေနေရတယ်အလုတ်ကင်ချီနေဒါတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အရင်ကဥပုပ်ဆောက်ဘူးလားဥပုပ်ဆောက်နိုင်ရဲ့လားပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဥပုပ်လိုက်မှာဥပုပ်ဆောက်နိုင်လားသူ့ရဲ့ experience လေးတွေကိုလည်းမေးရပါတယ်။နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုမေးမြန်းကြအဖြစ်ဥပုပ်ဆောက်တဲ့မဆောက်တဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အုပ်စု၃စုခွဲလို့ရပါတယ်။ပထမဆုံးအုပ်စုကတော့အလွန်အနေများတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းမှာเนาะစီးချိုတွေတအားကျသွားတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်သွေးချိုစိတ်တက်ဖူးတယ်ဆေးုံတက်ရတယ်เนาะသွေးချိုဟာလာအလွန်မင်းတက်လို့သတိလစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သွေးချိုခဏခဏကျတယ် hypoglycemia ခဏခဏရရတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥပုပ်ဆောင်နေဆိုရင်အလွန်အနည်းများပါတယ်အဲ့တော့တချို့ဒီထက်ဆိုးတာပေါ့เนาะဟလာသွေးကြိုဓာတ်က80အောက်ကျသွားပြီ340ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူနာကအကောင်းပဲ နော်တွေးကြိုကြတဲ့လက္ခဏာမခံစားတဲ့လူတွေဆိုရင်နော်ဥပုသ်ဆောင်ရင်တွေးကြိုတတ်တွေဒါကြပြီးတော့နော်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဒီလိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဥပုသ်မဆောက်သင့်ဘူးနော်အဲဒါလွန်အနေများတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲနော်အမျိုးအစားတစ်စီးကြိုမှာသွေးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်သွေးကြိုကျလိုက်တက်လိုက်နော်နောက်အင်ဆူလင်နဲ့ကုနေရတဲ့နော်ကိုဝန်ဆောင်စီးကြိုဝေနာရှင်တွေ နော်နောက်တစ်ခုကတော့နေမကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဖျားနာနေတဲ့အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလဲနော်နမိုးနီးယားဝင်နေအဆုတ်ရောင်နေဒီလိုလူတွေဆိုလဲအနေများပါတယ်ဥပုသ်ဆောက်လို့ရှင် နောက်ကြောက်ကက်ပေါ့နော်ကြောက်ကက်ရေရှည်ကြောက်ကက်စီးနေရတဲ့လူတွေနော်နာတာရှည်ကြောက်ကက်နော်ယောဂကျွမ်းနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဆင့်၄၅ဆိုရင်စီးကျိုနော်သမားတွေဆိုလို့ရှင်နော်ဥပုသ်ဆောက်လို့ရှင်သွေးကြိုအလွန်မင်းကြွားတတ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ ဒီသွေးကြောကြီးတွေထိကြိုက်ထားတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်နှလုံးယောဂနှလုံးသွေးကြောပိတ်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်ယောဂလေဖြတ်တဲ့လူနာတွေနော်နောက်ခြေထောက်ကိုသွေးမလျှောက်ပဲနော်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုနော်ပြင်းထန်စွာခံစားနေတဲ့လူနာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆိုရင်တော့လေသွေးကြိုကျရင်နော်ယောဂပူပြီးဆိုးဝါးနိုင်တဲ့အတွက်နော်ဒီလိုလူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာအမြင်များတယ်ဥပုံမဆောက်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟလာ ဆရာဝန်နေနဲ့တိုက်တွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့တဲ့နော်အသက်ရွယ်အိုမင်းကြီးရင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်အသက်80 90ကျမ်းမာရေးလည်းမကောင်းဥပုပ်ဆောက်ခြင်းနေဆိုရင်တော့မှနော်တို့တို့အားဒါဥပုပ်မဆောက်သင့်ဘူးနော်ဒီလိုအုပ်စုတွေကတော့နော်အလွန်အနည်းများတဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒုတိယကတော့အနည်းများတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်အဲမီးဝါရောင်ပေါ့နော်အဲဒါတတိတော့ရှိရမယ် နော်ဟလာအနင်များတဲ့အုပ်စုတွေကတော့နော်အချိန်ကြာကြီးတွေးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသားနဲ့စီးကြိုမှာနော်တွေးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲနော်ဟလာမျိုးစားတစ်စီးကြိုမှာလည်းအင်ဆူလင်တွေထိုးနေရတဲ့ကိုစီးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်နိုင်တဲ့လူတွေလိုပဲမျိုးစားနှစ်စီးကြိုမှာလည်းနော်အင်ဆူလင်တွေတစ်နေ့3-4ချိန်ထိုးပြီးတော့နော်စီးကြိုအတက်ကျမမှန်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲနောက်ကိုဝန်ဆောင် စီးချိုမှာလည်းကိုဝန်ဆောင်စီးချိုတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဟာလာသူကစီးသွေးချိုဓာတ်တက်လို့မရဘူးကိုဝန်ဆောင်စီးသွေးချိုကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကစားတော့ထိမ့်မှုနော်နောက်မနိုင်လို့ရှိရင်မဖော်မင်စားစီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုရပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့နော်ဒီမှန်းသွေးချိုနဲ့နော်ဒီသွေးချိုကျတဲ့ hypoglycemia နော် threshold နဲ့တော်တော်ကတ်နေပါဒါကြောင့်ဥပုပ်ဆောက်လိုက်တယ်အစာမစားဘူး လို့လို့ရှိရင်သွေးကြိုကျသွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းเนาะအဲဥပုပ်စောင့်ရင်တော့အနေလေးတော့ရှိတယ်เนาะအဲဒီလိုအကြံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုနပြောတဲ့เนาะနောက်ဆက်တွဲယောဂတွေပေါ့เนาะနောက်ဆက်တွဲယောဂသွေးတူသွေးတဲ့စီများတဲ့အဝလွန်နေเนาะဒီလိုဆက်နွယ်ယောဂတွေရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းเนาะဥပုပ်စောင့်လို့เนาะအဲစာလို့ရှိရင်သွေးကြိုစီးတွေကလည်းတောက်ထားရတယ်เนาะသွေးကြိုကျစီးတွေကလည်းတောက်ထားရင်အနေရှိနိုင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ အုံနှောက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်စေတယ်သွေးကြိုကျစေပေါ့နော်သူသူဖြစ်တော့ဒါဆာဖိုနိုင်းယူရီးယားပေါ့နော်အဲ့တော့လူနာတွေတောက်နေတဲ့ဂလီကလဆိုက်ဂလီမီပရိုက်ဂလီပီဆိုက်ဒီလိုဆေးတွေနဲ့နော်အဲကုနေရတဲ့လူနာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားပါမယ်ဒါကတော့အနည်းများတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်အဝါရောင်ပေါ့အဲအစိမ်းရောင်ကတော့အသင့်တဲ့အနည်းရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းနော်အဲဥပုပ်စောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အဲအစိမ်းရောင်ဆိုတော့လည်း နော်အဲအနည်းလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သတိလေးတော့ထားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပုပ်စောင့်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ခုနကတော့ဟလာအဲအစားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံပေါ့ဒါရဲ့ lifestyle နဲ့ကုနေတဲ့လူတွေနော်နောက်တောက်စီနဲ့နော်တောက်စီမျိုးမျိုးနဲ့ကုနေတဲ့လူပေါ့နော်စီဂျိုထိန်းနိုင်တယ်နော်နောက်ညဘက် basic insulin လို့ခေါ်တယ်နော်အခြေခံ insulin ကုထုံနဲ့ကုနေရတဲ့လူတွေညဘက်အဲအရာဝင်တစ်ချိန်ထိုးတဲ့ insulin နဲ့ စီးပြိုထိန်းနိုင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဥပုပ်ဆောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်နော်ဒီစီးပြိုလူနာတွေကနော်ဥပုပ်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သမားတော်ကြီးတွေဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေကျမ်းမာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြသပြီးအကြံဉာဏ်ခံယူသင့်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မို့နော်အာအသက်ပင်သေးသေးဥပုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့နော်အရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့နော်စီးပြူဖောက်ဆက်လေးနဲ့ခဏခဏစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် နော်နောက်သွေးပြိုထိန်းသေးတွေကိုလည်းနော်ဟလာဒီဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသပြီးတော့နော်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုနော်တောက်သုံးဖို့ပြန်လဲချိန်ဆတောက်သုံးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဥပုံဆောက်တဲ့အချိန်မှာနော်ဟလာစီးတွေဘယ်လိုတောက်အောင်လဲစီးတွေဘယ်လိုထိုးအောင်လဲဆိုတာဒေါက်တာမျိုးစုမြတ်လည်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူနာကိုလည်းကျွန်တော်ကသွေးကြိုတိတ်ကြွားတယ်သွေးကြိုတွေအရမ်းတက်လာတယ် နော်နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေပေါ့နော်လေဖြန်းခြင်းတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်အစရှိဖြစ် နော်နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းဥပုပ်စောင့်တာကိုနော်ရက်ပြီးတော့အချူရီလေးတောက်မယ်နော်ဟလာတကြားခညက်ချန်တကာပြားရည်စတုမတူနော်ဒါလေးတွေကိုနော်တောက်သုံးပြီးတော့နော်ဆရာဝန်နဲ့နော်လင်းမြန်နော်ဖုန်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစီကံဖွင့်ခြင်းဆိုလဲစီကံကိုလင်းမြန်နော်သွားပြီးတော့နော်ညွှန်ကြား ချက်ကိုလိုက်နာရန်ကုသဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပုံမဆောက်ခင်เนาะအထူးသဖြင့်တော့ဒီတရက်နှစ်ပဲဥပုံဆောက်တယ်ပေါ့เนาะဥမာဟလာလာပြေလာခွေရှေ့ရက်ဒါဥပုံဆောက်အောင်တော့ဒီမကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရက်ရှည်ဥပုံဆောက်မယ်เนาะဝါရွန်းတွင်လုံးဥပုံဆောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်တရားဝင်မယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะအဲဥပုံမဝင်မီเนาะရက်ရှည်ဥပုံဝင်မီเนาะအဲတလခွေနှစ်လလောက်ကစပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်နေနဲ့လည်း ဥပုသ်ဆောက်လို့ရှိရင်အန္တရာယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးပါမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကလည်းခုနလက္ခဏာတွေရှိလားဒါကြောင့်ဆရာဝန်နေနဲ့เนาะယောဂလက္ခဏာတွေယောဂရာဇဝင်တွေအသေးစိတ်မြင်းမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်နှစ်တရာဥပုသ်ဆောက်ရင်လူနာဘယ်လိုခံစားရလဲเนาะအဲကိုကစီးကြိုကြသွားတယ်ဆိုရင်အချိုရည်တွေတောက်မယ်เนาะကိုကကို self management ပေါ့เนาะဟလာထိမ့်သိမ်းနိုင်မှုစွမ်းရင်ဘယ်လိုရှိလဲเนาะဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะလိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းဥပုသ် မဝင်ခင်ကတည်းကစီးချိုကောင်းအောင်တည်တည်ချာချာထိန်းထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ခုနပညာပေးစီစဉ်နေမှာလဲလူနာဘလူနေထိုင်စားတော့မလဲဥပုသ်ဆောက်တဲ့ချိန်မှာဒါတွေသိဖို့လဲဆရာဝန်နေနဲ့တခြားပညာပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲမီနီအုပ်စုဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အနည်းများတဲ့အုပ်စုဆိုရင်เนาะဥပုသ်ဆောက်တင်ပါဘူးအဲအနည်းများတဲ့အုပ်စုဆိုရင်လည်း ဒါတတိထားပြီးတော့နော်စောင့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကအတင်းကျပ်ဥပုပ်စောင့်မယ်ဆိုရင်နော်တစ်နေ့၄၅ချိန်ပေါ့နော်ဟလာဒီဟလာဥပုပ်ဝင်တဲ့ချိန်နော်နောက်ညအိယာဝင်နော်ညနေစာစားတဲ့ချိန်ဒါမှမဟုတ်တွေးကြကြတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လူနာကိုပြောပြထားပြီးတော့ခဏခဏကိုစစ်နေရပါမယ်အဲ့တော့အသင်းတဲ့အနင်များတဲ့အုပ်စုအနင်နည်းတဲ့အုပ်စုပေါ့ခုနအစိမ်းအောင်အုပ်စုဆိုရင်တော့နော်သူလဲသွေးကြိုလေးကိုတော့ နော်ဖောက်ကြည့်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟလာစာညနေညနေစာစားတဲ့ချိန်ညအိယာဝင်ချိန်ဒီလိုချိန်လေးမှာလည်းတနေ့ကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နော်နောက်တနေ့မနေ့စောစောဒါလေးတွေကိုလည်းသွေးကြိုလေးဖောက်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာသွေးကြိုကအရမ်းကြပါအရမ်းကြပါတော့ကျွန်တော်တို့နော်ခုနက ဟလာအချူရီတောက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဥပုပ်ကတော့ကောင်းတာတော့အချူရီတောက်လို့ရတယ်စတုမတူစားလို့ရတယ်ပြားရီတောက်လို့ရတယ်เนาะအဲအဲ့ဒါနဲ့သွေးကြိုလေးပြန်တက်လာတယ်ခုနသွေးကြိုကြလက္ခဏာတွေကောင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုပဲတတိထားပြီးတော့ဗောနော်စာလာတယ်သွေးကြိုကြတယ်ဆိုတော့အချွေလေးတောက်ပြီးတော့တော့နော်ဥပုပ်ကိုဆက်ထိန်သွားလို့ရပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအချွေတောက်ပေမဲ့လည်းသွေးကြိုကတောက်လျှောက်ကိုနော်တက်လိုက်ကြလိုက်တွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းနော် ဘလို့မှမခံဟိုသွေးကြိုကြပြီမဲ့လေလူကဘာမှမဖြစ်ဘူးစီးကြိုကဟလာသွေးကြိုက340ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုလဲဒါဒီလိုလူတွေကနော်ခုနအိတ်တဲ့အချိန်မှာသွေးကြိုကြမှမသိပဲနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဥပုသ်ဆက်မဆောင်တင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်တနားမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တနားပြန်စစ်လို့ထပ်ကြွားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်ဆောက်တာကိုရရမယ် နော်အချူတွေပဲတောက်နော်အစားတောက်စားပြီးတော့နော်ဒါဥပုပ်ကိုတော့နော်ဆက်မဆောင်သင့်တော့ပါအဲ့တော့ fasting လုပ်တဲ့အချိန်မှာဥပုပ်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသွေးကြောက3-400ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းသွေးကြိုစိတ်တက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေဆိုရင်လည်းနော်ဒါဥပုပ်ဆောင်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနဥပုပ်ဆောင်နေရင်နဲ့နော်ဝေဒနာတွေနာမကျန်းဝေဒနာတွေဝင်နေတယ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နော် ဥပုပ်မစောက်တင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီကျမရေးဘူးတုတ္တတွေကိုလူနာတွေတေချာပေးထားခြင်းအဖြစ်เนาะလူနာသူ့အတူသဘောပေါက်ပြီးတော့ဥပုပ်စောက်တင်လားမစောက်တင်ဘူးလားအဲစောက်လို့ရှိရင်လည်းခုနသူ့ယူကြတဲ့အနယ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်အောင်လဲဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်เนาะလိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းဆရာဝန်နေနဲ့ဥပုပ်မစောက်ခင်မှာစီဂျူထိန်းနိုင်ရဲ့လားเนาะ hemoglobin A1C လို့ခေါ်တဲ့ နော်3လပြန်မြသွေးကြိုဖောက်ရပါမယ်နော်နောက်သွေးပေါင်ခြင်းသွေးတဲ့အဆီဓာတ်အနည်းအများနောက်ကြောက်ကတ်တို့နှလုံးတို့နော်ဒါတွေကိုလည်းစမ်းသပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စမ်းသပ်လို့အကုန်လုံးနော်စိတ်ချတဲ့အနေထားရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်ဆောက်ဖို့နော်ဒါလမ်းညွှန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နော်ခုနပညာပေးတာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်နော်သွေးကြိုရဲ့အန္တရာယ်တွေနော် ဘယ်လိုရှိလဲเนาะအဲကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါလည်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နောက်ကိုယ့်အကိုလေးမကြာခဏเนาะသွေးကြိုဖောက်ဆက်လေးနဲ့မကြာခဏဖောက်ကြည့်ရပါမယ်เนาะနောက်ဘယ်လိုအစာအာဟာရတွေစားရမလဲเนาะသွေးကြိုအလွန်မင်းကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါကိုလည်းဒေါ်ကြာညိုစုမြန်ထပ်မံဆွေးနွေးပါအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့သွေးကြိုကြစီးတွေเนาะဈေးပမာဏတောက်ရမယ့်ချိန်ထိုးရမယ့်ချိန်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲ ဝေဒနာလက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်စီးသွေးနော်ဥပုသ်ဆောက်တာကိုနားမယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအင်ဆူလင်ထိုးဆေးတွေထိုးနိုင်ပါတယ်နော်အဲဘယ်လိုထိုးရမလဲဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာဆရာမဆက်ပြီးပြောပါမယ်နော်နောက်သွေးကြိုထိန်းဆေးတွေနဲ့ထိန်းတဲ့လူနာဆိုလဲသွေးကြိုအတက်ကြအောင်နော်မကြခဏစစ်ဆေးရပါမယ်နောက်ရေများများတောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ ဥပုပ်ထွက်တယ်နော်အာယုံစွန်းစားမယ်ဆိုလဲအာဥပုပ်ထွက်တယ်နော်စာစာနဲ့အများကြီးစားတာကိုလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်သင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးကြိုတွေရမ်းတက်သွားပြီးတော့နော်အနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနော်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်အိပ်ရေဝဝအိပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ခုနသွေးကြိုလွန်မင်းကြတယ်တက်တယ်ဒီလိုတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပုပ်ဆောင်တာကိုချက်ချင်းရရပါ အဲ့တော့ဘလို့စားတောက်နေထိုင်မလဲဆိုရင်လေနော်ကျတို့ဟလာအာယုံမှာတဝအိစာနေစွန်းမှာတဝအိစာအဲ့လိုမစားသင့်ပါဘူးနော်စားသုံးမှုပမာဏရဲ့နော်အဲ30ကနေ40ရာခိုင်နှုန်းကိုနော်အာယုံနည်းနည်းစာဖြစ်စားမယ်နော်နေ့လယ်စာကိုနော်40ကနေ50ရာခိုင်နှုန်းကိုနေ့လယ်စာစားမယ်နောက်ကျတို့သွေးကြိုလူနာတွေကသွေးကြိုကြစီတွေတောက်နေရတဲ့အတွက်မနေ့9နာရီလောက်မှာနော်စာလာတက်ပါတယ် เนาะအဲ့တော့ဒီစာပြေအနေနဲ့မနက်9နာရီလောက်မှာเนาะအဲ့လိုလေး3ချိန်လောက်ပေါ့เนาะခွဲပြီးတော့နည်းနည်းနည်းနည်းနဲ့เนาะ3ချိန်လောက်ခွဲစားတင်ပါတယ်အဲ့တော့မျှတတဲ့အစာကိုလည်းစားရပါမယ်အဲ့တော့ဂစီဓာတ်ကို40ကနေ50ရာခိုင်နှုန်းစားရပါမယ်အသားဓာတ်ကိုလည်း20ကနေ30ရာခိုင်နှုန်းစားရပါမယ်เนาะအဆီဓာတ်ကိုလည်းเนาะအဲ့လောက်30ရာခိုင်နှုန်းအောက်35ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထူးဖြစ်တော့မပြေဝစီတွေပေါ့เนาะစီကြော်တွေเนาะ ပြေဝစီတွေကိုရှောင်ရမှာပဲအဲ့တော့တတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်တတ်များတဲ့အစာဆိုင်ပေါ့နော်ဆန်တို့ဂျုံတို့နော်ပြောင်းမှုတို့ခောက်ဆွဲတို့ပဲမျိုးမျိုးနော်ပေါင်မုတ်ပေါင်မုတ်ဆိုပေါင်မုတ်ချံပူကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အစာလက်ခံတယ်နော်သွေးကြိုလည်းထိုးမတက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုကစီတက်ညှုံးကိန်းနေတဲ့အမြင်တက်ပါတဲ့အစားအစာတွေကိုเนาะအစာလက်ခံအောင်စားပေးရပါမယ် နော်အဲ့တော့အသီးရွက်တွေအရွက်တုပ်တွေနော်ဒါတွေကိုလည်းစားရပါမယ်အဲ့တော့တစ်သီးကတော့စီးကြိုထိန်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နော်အဲအနှင်းငယ်စားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စီကြော်တွေနော်ထောပတ်တို့နော်ဒံပေါက်တို့လိုမျိုးနော်ပြေဝစီတွေပါတဲ့စားစာတွေလျှော့စားရပါမယ်နော်အဲ့တော့အာယုံစွန်းစားပြီးနေစွန်းစားပြီးနော်မုတ်တွေပေါ့နော်တကြားကြံတကာထက်ညက်တွေနဲ့လုပ်တဲ့မုတ်တွေအချူတဲတာကိုရှောင်ရပါမယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ နော်မနှက်စာနီးလေစာကြားထဲမှာနော်အစာပြေအနေနဲ့စားကြင်အိမ်မှာမုတ်လေးအသီးနှံလေးနည်းနည်းစားလို့ရပါတယ်။နောက်ချက်ပြုတ်ရင်လည်းစီလျှော့ထည့်ရပါမယ်။နော်ရေဓာတ်မခန့်ချအောင်လည်းရေများများတောက်ပြဖို့လိုပါတယ်။နောက်ကော်ဖီတောက်တယ်အချိုရည်တွေတောက်တယ်ဆိုရင်နော်စီးတွေရမ်းသွားပြီးတော့နော်ဟလာဒီရေဓာတ်ခန့်ချောက်တာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်နော်ကော်ဖီတို့အချိုရည်တို့တောက်တာတွေကိုရှောင်ရပါမယ်။အဲ့တော့နေ့လယ်တို့ညနေတို့မှာတော့ နော်ဟလာသွေးကြိုကျတယ်ဆာလာတယ်ဆိုရင်တော့နော်အချူရည်လေးတော့တောက်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီခုနဥပုပ်မဝင်ခင်မှာအချူရည်တွေတောက်ကော်ဖီတွေတောက်တာဒါကိုတော့ရှောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလေးလည်းလုပ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးကြိုတက်ကြသွားတာရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးအဲအသင်းတင့်လှုပ်ရှားတဲ့မပြင်းထန်တဲ့ ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေနော်ပေါ်ပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇင်းကြံလျှောက်တရားမှတ်ခြင်းကလည်းနော်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲဇင်းကြံလျှောက်တရားမှတ်ပြီးတော့လဲနော်အဲဥပုပ်လေးလဲထိန်ရင်နော်အဲတရားလေးလဲမှတ်ရင်လောက်တာကျမကြီးအတွက်လဲကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်တရားတွေလဲပွားများစေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြချက်ကတော့ ဥပုပ်တယ်တွေမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးလက္ခဏာတွေเนาะအဲ့တော့ဥပုပ်ဆောက်တင်မဆောက်တင်เนาะဥပုပ်ဆောက်အောင်လည်းဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်အောင်လဲเนาะဆိုတာတွေကိုတင်ပြပြပါပြီဆရာဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာပြောရတဲ့မှာမှတ်သားရတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးပြောချင်တာတော့စီကျူသွေးကျူဝေနာရှင်တွေဟာဥပုပ်ဆောင်လို့ရလားဆိုရင်ရပါတယ်ပေါ့ဒါရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကတော့ စီယုသွေးကြိုဝေဒနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကဆရာပြောကြားသွားသလိုပဲစီယုသွေးကြိုတွေတမားတွေဥပုသ်ဆောင်ရင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်စီယုတာထိုးကြသွားလည်းရှိတယ်စီယုတာထိုးတက်သွားလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီယုသွေးကြိုဝေဒနာရှင်တွေကဆရာတင်ပြတာလို့အန်ရအရန်များနေတဲ့အုပ်စုမှာပါနေပါသလားအန်ရတင်းနေရှိတဲ့အုပ်စုမှာပါသလားဒါမှမဟုတ်အန်ရနေတဲ့မှာပါပါသလားဒါဟု ကိုယ်နဲ့ပြတာနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတမားတော်သူမို့ကိုယ်နဲ့ပြတာနေတဲ့ family doctor စီနဲ့တိုင်ပင်ဖို့တင့်ပါတယ်ဘက်ကဆရာကြီးဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆရာကြီးဒီမောင်မောင်တန်တင်ပြသွားတဲ့เนาะဒီ risk တွေပေါ့เนาะ high risk เนาะ moderate risk low risk တမားကိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒါစီယူသွေးယူတမားတွေကိုကျွန်တော်တို့က classify လုပ်ဖို့တင်ပါတယ်။လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဆရာဒီလူနာကတော့ high risk တွေမှာပါတယ်ဒါတော့မဆောင်သင့်ဘူးဒါကတော့ဆောင်လို့ရတယ်ဒါတော့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တရက်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာဦးမောင်နဲ့တင်ပြသားသူပေါ့နော်တကယ်လို့ဥပုသ်ဆောင်တော့မယ်လို့ပြောရင်လည်းကိုလူနာတွေအတွက်ဘယ်ဟာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့စစ်ဆေးထားရမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပြဟိုတိချကိုယ့်ရဲ့စီကျူတူကျူဝန်ထမ်းရှင်တွေကိုတင်နော်ကျွန်တော်တို့ကမှားချဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မှာဘယ်အချိန်မှာ အနေများတယ်ဥပုပ်ကိုချိုးရမလဲအဲ့ဒါကိုလေတခါတည်းအနေနဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့နော်ဘလို့အစားအသောက်တွေကိုမျှတအောင်နော်စားရမလဲဆိုတာကိုလေဆရာတင်ပြသွားပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုဆိုနေ့လေဝင်များစားတယ်မနေ့က30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲစားတယ်9နိုင်လောက်မှအတင်းတင်း30 20လောက်စားတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာဦးမောင်တန်တင်ပြတဲ့ track challenge မှာကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီကိုလူနာကြည့်နေတဲ့ဆရာဆရာမများအနေနဲ့ ကိုလူနာရှင်တွေကစီယူသွေးကြိုတမားတွေကဥပုပ်ဆောင်လို့ရလားမရလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့เนาะပြောကြားစီခြင်းပါတယ်ထို့ပြင်ဥပုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေကိုသတိထားရမလဲဘယ်ချက်တွေကိုတော့ကိုရီးယားတိထားရမယ်ကိုလူနာရှင်ကเนาะဒီချက်တွေကိုတော့တိထားမှဆိုတာဆိုစီယူလုံမင်းကြသွားရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပေါ်တယ်ဘယ်လိုကုရမလဲဆိုတာတွေကိုတခါတည်းပညာပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝေနာရှင်တွေဘက်ကလည်း ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဆရာတင်ပြသွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအချက်တွေရှိရဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ငါကဥပုပ်ကိုချိုးတင်တယ်ဒီမှာတော့ဆရာကြီးနဲ့တင်ပြအဲ့တော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဥပုပ်ဆောင်တာလဲစာရင်ဖြစ်နာကောင်းတာတော့ကိုယ်ပြသနေတဲ့ဆရာကိုเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥပုပ်ကဆောင်လို့ရသလားဘာတွေကိုသိထားမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းသွားကျွန်တော်တို့မေးမြန်းပြီးတော့မှနော်တိတိကျကျသိပြီးတော့မှစောင့်စောင့်စီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလူနာတွေဘိုင်းကပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီကျွန်တော်တို့ဥပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ရာမာဒန်เนี่ยနည်းနည်းလေးကွာတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းကွာကျွန်တော်တို့ကအာယုံကနေပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီသွားမယ်12နာရီနေနောက်တစ်နေ့မနေ့အာယုံ9နာရီလောက်ထိဆိုကျွန်တော်တို့မစားတဲ့အချိန်က16နာရီလောက်ရှိ16နာရီလောက်ရှိဒီရာမာဒန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနော်အစ္စလာမစ်ဥပုပ်ကတော့နော်ကျွန်တော်ကမနေ့9နာရီနဲ့ညနေ9နာရီဆိုတော့12နာရီပဲရှိတော့အကြမ်းပြင်းတော့6နာရီလောက်ကွာနေဒါက ဒါဒီလိုလေးကွာနေတဲ့အချက်တွေရှိရဲ့အဲကြောင့်နည်းနည်းလေးကွာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်လိုင်းနာဆောင်ထိန်မှုလည်းနည်းနည်းကွာသွားဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအစ္စလာမစ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဥပုပ်ကလုံးဝရေဦးတော်မတော့ရေတော်မတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပုပ်တွေကတော့ညနေပိုင်းဒီမှာအချိုရည်လေးတွေတောက်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါစတုမတူလေးတွေစားလို့ရတယ်ဆိုတော့တုံတောင်ဟိုက်ပိုဂလိုက်စ်များရလိုက်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါဒီအချိုရည်လေးတောက်လိုက်ရင်ဒါပြည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းတက်တာရရတာပေါ့နော် ဆိုတော့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် CFM caring for well-being